Eh, em dic Eva Bria, eh, sóc la responsable de recursos humans de l'empresa Dina Casa Espanya S.A. Eh, crec que nosaltres com a empresa doncs, eh, aportem eh, forces coses cap al municipi, igual que el municipi ens aporta a nosaltres. Com a cap de recursos humans d'aquí de Dinacàs, fa molts anys que col·laboro amb l'Ajuntament, hi ha hagut un canvi molt important, mm, bestial, diria jo, de la no confiança amb aquests serveis que donava l'Ajuntament, amb una confiança total a l'hora de la recerca de personal. Som una empresa que ens dediquem a la fundició injectada amb maquinària pròpia, la tecnologia és nostra, amb la qual eh, el perfil d'operari doncs, no és un perfil d'operari com pot ser un, en qualsevol altra fàbrica d'anar a apretar un botonet o fer un petit control. Se'ls ha de fer una formació i necessitem cada cop més personal més qualificat. Val? Amb la qual eh, jo truco la Carme, Carme, necessito això, i de seguida. Després fem papers, després fem tota la burocràcia, però ja ens posem en marxa i això es valora molt positivament. Abans sí que fèiem convenis amb altres ajuntaments, ho necessitàvem perquè els ajuntaments no estaven comunicats, però des de fa un temps cap aquí, aquests ajuntaments, com és el de Santa Perpètua, doncs, ha fet una xarxa que envolta tot el que és el Vallès. En la qual a mi m'és igual si jo li demano a l'Ajuntament de Santa Perpètua un operari no agafarem només a l'operari de Santa Perpètua, sinó que tinc borsa de Setmanat, de Polinyà, vull dir, estan tots connectats. Eh, normalment eh, agafem gent d'aquí de, de, del Vallès, actualment tenim a plantilla un 90% del personal és del Vallès, 20% personal que viu a Santa Perpètua. Agrair molt val, el servei que dona, ja et dic, la part que jo faig servir eh, eh de l'Ajuntament, perquè ens facilita molt la feina. Nosaltres compta que des que vam fer els ERES, vam fer dos ERES de suspensió i un d'extinció, vam fer un pacte amb el comitè que no es contractaven ETTs, ho fem tot nosaltres, des d'una contractació per una persona que està malalta d'una setmana, de tres dies, de... i que et donguin aquesta rapidesa i que et donguin aquesta resposta per nosaltres és vital.